se pierde otra vez Ha vuelto a suceder, ya ni sé el qué, La luz vuelve a ceder Mucha mierda en mi cabeza, este bucle me está destrozando, ya no puedo más Cada victoria me cuesta pero logro una y algo me logra destrozar No saben lo que me pasa, al estar batallando cuando el cuerpo quiere estar mal La pereza más me porque la derrota mi esperanza quiere matar que sea todo temporal siento el miedo a rendirme La pereza me destruye, poco a poco ella va a hundirme Y se pierde otra vez Ha vuelto a suceder Ya ni sé el por qué La luz vuelve a ceder Y se pierde otra vez Ha vuelto a suceder ya ni sé por qué La luz vuelve a ceder Yo ya ni vuelvo estoy siempre callándome en el mismo sitio Borro una salente mi canto porque me libera cuando le a gritos wow, Tengo un problema de tanto que fuerte golpea y me va haciendo añicos Yo no sé cómo superarlo, pongo mis escudos como sacrificio Y es que se ha vuelto imposible, son cientos de intentos, estoy alcanzando mi límite de esta tristeza y enojo que salvo mi cuerpo, permíteme Aunque sea todo temporal, aún siento el miedo a rendirme La pereza me destruye, poco a poco ella va a hundirme Y se pierde otra vez Ha vuelto a suceder Ya ni sé por qué La luz vuelve a ser